¿Por qué necesito leer la Biblia? Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy te quiero contestar esta pregunta. ¿Por qué necesito leer la Biblia? Muchos piensan bien, voy el domingo a la iglesia, hago todo lo que tengo que hacer en la iglesia, escucho el pastor, escucho esto, ¿por qué tengo que leer la Biblia en mi casa? ¿Por qué tengo que estudiarla? ¿Por qué lo necesito? No está bien así, solamente el domingo. Bien, no es así, no es simple. Necesitamos de leer la palabra de Dios todos los días, todos los días, porque esta palabra es como el pan de la vida. Así de la misma forma, en la que tú necesitas comer todos los días, de la misma forma necesita leer la Biblia todos los días. Josué decía en su, libro, en la palabra de Dios, dice que tienes que meditar la Biblia de noche y de día para que pueda prosperar en todo lo que haces. Y muchos imaginan a Josué, que era un guerrero la mañana allí, allí regolando su espada, regolando su armadura, Pero la verdad es que la mañana estaba leyendo su Biblia, estaba meditando la palabra de Dios por la mañana y por la noche. Y también de noche él estaba con la luz encendida, meditando la palabra de Dios. Por esto todo le fue bien. Entonces necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar. Y más, necesitamos también de ministros que nos van a enseñar la palabra, transferir la palabra de Dios. Porque Dios dio cinco ministerios, y entre esto es lo del maestro, para que podamos crecer a la estatura de Cristo. Entonces necesitamos de personas con la unción de Dios, con el llamado de Dios, que puedan explicarnos, explicarnos la palabra de Dios y que pueda dar a nosotros el pan que no necesitamos, esta enseñanza que nos hace crecer, estas eh, normas de Dios que nos ayudan a llegar donde tenemos que llegar. Con esto quiero saludarte y escríbeme en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios, a la, leer la palabra de Dios cada día, una vez por semana, hazme saber lo que opina. Y comparte este vídeo con tus amigos y con todos los que conoces para que la palabra de Dios pueda llegar a cuantas más personas es posible. Adiós y hasta pronto.